Eretta sui pendii di Monte Giovi, la torre di Montebonello rappresentava un avamposto strategico sull'accesso alla Val di Sieve dal Valdarno fiorentino e dalle zone interne dell'Aretino. Le prime notizie storiche al riguardo risalgono al XII secolo, quando la casa turrita di Montebonello fu donata al Sacro Eremo di Camaldoli. L'edificio era inserito in un complesso fortificato di cui ancora oggi se ne intuiscono tracce nei resti murali delle abitazioni civili. Il 16 febbraio 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, tre bombe colpirono questa zona. Numerose case furono abbattute, ma la torre rimase intatta ed ancora oggi svetta sull'intera vallata.